ሰላም ጤና ይስጥልኝ አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ተበልቶ የማይጠገብ በቀይ ስር ምርጥ የውሃ ዳቦ ወይም ህብስት አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ አብራችሁ ይንቆዩ ወደ አሰራሩ እንሄድ ለዳቦ ሁለት ቀይ ስሮችን አዘጋጀቻለሁ። ልጬ አጥቤና ከትፌ እስቲም አድርጌ ያበስላቸዋለሁ። steam የማደርገው በዚህ ድስት ነው። steam ማድረጊያው ድስት ከሌላችሁ የብረት ወንፊት ላይ ቀይ ስሮቹን አስቀምጣችሁ እስቲም አድርጋችሁ ማብሰልም ትችላላችሁ፣ ወይም ቀቅላችሁ ማብሰል ትችላላችሁ። steam ለማደርግበት ሁለት ኩባያ ውሃ ጥጄ ሊፈላ ደርሷል። ከላይ ቀይ ስሩን የያዘውን ድስት አድርግና። steam ሆኖ እንዲበስል አደርጋለሁ። ቀይ ስሩን ለአርባ ደቂቃ እስቲም አድርጌው ብስል ብሏል። ቀይ ስሩን ትንሽ ቀዝቀዝ አድርጌ በጁስ መፍጫ ፈጨዋለሁ። ቀይ ስሮቹን ወደ ጁስ መፍጫ ውስጥ አደርጋቸዋለሁ። ግማሽ ኩባያ ውሃ አስገብቼ ድቅቅ አድርጌ ፈጫቸዋለሁ። ቀይ ስሩን ከቀቀላችሁት ስትፈጩት ከነቀቀላችሁበት ውሃ ትንሽ አቀዝቅዛችሁ ፍጩት። ሶስት ኩባያ የዳቦ ዱቄት ነፍቻ አዘጋጅቻለሁ። እማቦካበት እቃ ውስጥ አደርገዋለሁ። ዱቄቱ ላይ የፈጨውትን ቀይ ስር አድርጋለሁ። ሊጡን በምናቦካበት ሰዓት ሊጡ ቀጠን ካለብን እንደ አስፈላጊነቱ እያየን ተጨማሪ ዱቄት አስገብተን እናቦከዋለን። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ለሽታ አስገባለሁ። አራት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገብቼ በማሽን አቦከዋለሁ። ሊጡን ሳቦካ ሊጡ ቀጠን ስላለ አንድ ኩባያ ዱቄት ግማሽ ግማሽ እያደረግ አስገብቼ አኩቸዋለሁ። ሊጡን በማሽኑ ሽት አድርጌ አብኩቸዋለሁ። ኩፍ እስኪል ድረስ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። የማበስልበት እቃ የኬክ መጋገሪያ እቃ ነው። ከስር ክፍተት ስላለው ውሃ ገብቶ ዳቦን እንዳያበላሽብኝ በፎይል ሸፍነዋለሁ። የዳቦ ሊጥ ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ ይሄን ይመስላል። እቃው ልታድርጎ አድርጎ ነው ኩፍ ያለው። ጠረጴዛ ላይ ማታን ጥፍ ያዘጋጀቻለሁ ሊጡን ማቱ ላይ አደርግና ቆራርጬና አድቦሉ ብዬ አዘጋጀዋለሁ። አድቦልቡዬ ያዘጋጀኋቸውን ሊጦች የማበስልበት እቃ ውስጥ አድርጌያቸዋለሁ። ዳቦውን steam ለማደርግበት ስምንት ኩባያ ውሃ ድስት ውስጥ አድርጌ ጥጃለሁ። ውሃው ከመፍላቱ በፊት የዳቦ ሊጥ አስገብቼ ለ50 ደቂቃ steam አድርጌ ያበስለዋለሁ። የድስቱ ክዳን ላበት ይዞ ውሃው ዳቦ ላይ እንዳይንጠባጠብ ክዳኑን በጨርቅ ሸፍኘዋለሁ። ዳቦ ከ50 ደቂቃ በኋላ steam ሆኖ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። color ሩ ራሱ የሚያምር color ነው የሆነው። አውጥቻ ቀዘቅዘዋለሁ። በቀረው ሊጥ አድቦል አድቦልቡዬ ዳምጬና የጽጌሬዳ ቅርጽ ሰጥቼ በዚህ መልኩ አዘጋጅቸዋለሁ። ወደ ማበስልበት እቃ ላይ አደርገዋለሁ። የማበስልበት ትሪ ላይ የመጀመሪያው ዳቦ በስል ሸፍኛ አስቀምጨው ለሰላሳ ደቂቃ ይሆናል ያስቀመጥኩት። እቃው ሙልት አድርጎ ኩፍ ብሏል። የመጀመሪያውን ዳቦ ካወጣሁት በኋላ የጽጌሬዳውን ዳቦ አስገብቼ ለ ደቂቃ እስቲ አድርጌ ያብስየዋለሁ የቀይ ስሩን ህብስት ለበዓል ሰርታችሁ ሞክሩት። ልዩ ነው። ሲቆረስም እንደምታዩት ስፖንጅ የሆነ ዳቦ ነው የሆነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው